ilmassa suuren taiteilijajuhlan tuntua, ei kun urheilujuhlan tuntua. Täältä paikkakunnan kuuluisin pelle pele Hyypi. No niin, onko valmista? Joo. Syöttö tulee nyt. Voi nyt. Mitenkä se? jää? Oho. Kova potku. Olisi pitänyt nastarenkaat kyllä laittaa näihin kenkiin. Valtava bananipotku lähtee ja sieltä vallia pitkin. Hyvä, hyvä, hyvä ja potkua tänne. Kova potku. Upsista. Älä päin! Ei saa lunnata. No niin, muistakaa lapset, ettei ikinä saa tie yli juosta eikä rynniä. Täytyy katsoa tarkkaan ja kuunnella, ettei vaan tule autosia.